Buenas tardes, amigos y amigas de TV Pública Paraguay. Solo les quería felicitar por su primera semana de edición. Pero detrás de toda felicitación existen sugerencias. Primero, que la periodista Juanita hablante, doña Perla Álvarez, hable en castellano y que sea una bilingüe coordinada. Dos, les pedimos a Marcelo Martínez y a Augusto Santos, uno director de TV Pública Paraguay y el otro director de la SICOM, respectivamente, que instalen repetidoras. Y mi sugerencia principal, que todos cada uno de los contenidos, sea que sean en lengua oraní, por lo menos sean doblados al castellano o en su defecto subtitulados. Esta es mi sugerencia para la segunda etapa de TV Pública Paraguay. Que Dios, por intercesión de San Francisco de Sales, de San Roque González Santa Cruz, compañeros mártires, y por la Inmaculada Virgen de los Milagros de capet que logren esta y más sugerencias. Muy buenas tardes.